Muy buenos días a todos, yo me encuentro con este personaje, es el Hulkbuster de Iron Man porque estoy en el Salón del Ocio y la Fantasía, ahora también estoy por aquí con el Capi y un montón de cosas que me encontré aquí en este lugar. Así que, ¿saben qué? Vamos a ver qué nos encontramos. Bienvenidos. Es que por aquí también se encuentra mucho el amor, que es todo ese romance que encuentro aquí. Mi esposa. Y son parejas en todo. Sí, parejas. Somos parejas en los cómics y también somos parejas en la vida real. Y es que sí, la moda de los superhéroes llega a las prendas de vestir, por eso yo estoy con Olga, que no solo es para octubre, no señores, también hay, mejor dicho, para toda ocasión se puede tener una prenda de superhéroe. Claro que sí, o sea, no solamente son camisetas, puedes tener bodies, boxers, tops, tangas, sandalias, tops está muy chévere. A mí me contaron que también habían tanguitas. ¿Compraste tanguitas? No las compré, pero ya le di todo el contacto a mi futuro esposo. <laughs> Ah, para que, venga, él venga y lo ah. compre y ya sabe pues la talla. Pues estás guapísimo. Sí, sí, sí. ¿Y por qué el color azul así? ¿Te crees muy hombre araña? La verdad, la verdad. la sí. verdad. <laughs> Se ve muy lindo usted. Ay, muchas gracias, pero no me digas eso porque mi pudín... ¿Cuál? Eh, no, no, no, no, no, no, no, solo es una entrevista. Eso puede estar cargado y puede ser peligroso porque mi pudín es peligroso. No, es su pudín, quédese con su pudín, no, adelante. Sí. por andar por acá metido como me volvieron, se me cayó hasta el pelo. Eh, hombre, qué gran trabajo hace usted. Muchas gracias. Sí, se hace con todo el alma, con todo el cariño y sacando, cambiándole la cara al país. Sore, ¿cómo se quita esto? Ayúdeme. No, mejor me la dejo puesta. cómo llegar a este tipo de lugares y no encontrar una representación, muy buena representación de Star Wars. Estamos la Liga Star Wars, el club de trajes, y cada uno representa a su personaje favorito de la saga. Disculpe, eh, ¿usted puede abrir la boca y todo con ese cosplay? Sí, claro. ¿Quién está dentro de ese cosplay? La esposa de Chewbacca. Ah, son esposos. No, les cuento que aquí se armó un problema, ¿no? Porque estos tipos que son los del lado oscuro se vienen aquí. Eso no se hace, ¿cierto? No, no. Vamos contra ellos, ya. Por ah. yo que te digan muy buenos días, guía. Al conde me lo bajo como me sea. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Sí, señor, ya, ya. ya.